канале интернет-магазина dragstars.ru В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами новый карнавальный костюм, а детский костюм с антиратом. Такой же индивидуальный полиэтиленовой упаковочке, взял с ручками, удобный костюм. И вот так он выглядит в сложном виде. нет шляпа. Смотрите, здесь она на липучку тут, три липучки. Тут можно липучки вот так можете прилепить или просто прицеплять, а так носить. А здесь у нас резиночка под голову, то есть она не упадет универсальная. Она идет в одном размерчике для любого. Можно было выбор. Хотите шляпка. здесь Искусственная замша. Такая вот шляпка. Вот так вот выглядит шляпа. В комплекте у нас входит такая вот штанишка Здесь вот такие вот ботиночки обожание идут в цвет шляпы и лилового цвета. И так вот смотрится на ножке Потому что на резинке тянутся. Вязание тканевое. Вот. Также в комплекте входит пояс под цвет шляпы Вот такой черный, золотистый вышивкой. на завязочках, рукава на липучке, рубашки, То есть регулируется воротничок, рубашка из атласа. И комплект есть тоже камзол. Такого же цвета сладкие шляпа, зеленого цвета. Из искусственного бархата ветер и Здесь также мы видели прикалывать для наших блюдец поплывет нечто пиротское. Повязка на глаз.